Hejka, zapraszam na mój serwer. Pod sklepką. survival. I patrzcie. Steve Becka. Słyszeliście Steve Becka? Dobrze, wystarczy mi. Kupuję ze stek. Jest, jest, jest, ja mam głodu, więc muszę się trochę... Ej, babcie, teraz się zabiję. A, dobrze. Kill... Rodzik... czekajcie. O, jestem na spawnie. Tak, ja to chodzę, tego nie mam odcinków. O, co? Musiałeś w... E, a, ty, her, cle, ar. Idź, głupio bez... Burlo pokodo. Kill desktop. Tak zapomniałam. Kill. A tutaj tab jak pax jest tylko taki gracz. Ale ja wpiszę g, g, Jak to g, g, g nie zadziałało? Tutaj będziecie się spałdować. Nie wiem, za co fajny taki spałd zrobiłem, prawda? Tutaj jest shift. O no dobrze. Gołe. Młode. Chyba znacie Trixie z Shiftem. A znacie takiego youtubera, co grał z innymi graczem takim e, i byli na wodzie? Na wodzie mówię nie mieli te, takie wyjście. No bardzo lubiałem tego youtubera. Lubiałem. Bo zapomniałem jak się nazywa. No i tak sprawa wygląda. Myślę, że, myślę, że fajny. dobrze, i co? Dobrze, teraz piszę lista. list Dobrze, list, list, list, list. List. Sepsy była jeden, jeden, gracy ty, Max. Dobrze, przemienię się na inne konto właśnie. Mhm. Jak klikniecie tab na jakimś serwerze, e, właśnie lista gra, gracza jakiegoś z i raczej będzie pisać. A znacie taki trik? Fen. Cy fel, dajecie jej fel, a potem ty. A potem ty. do kogoś wywala z serwera. Jak kto ma ty. What? Nie, e, to ja się trochę zacina. To co? To ja mam ty? O, zapomniałem. A! I dobrze, chociaż uratujesz. To jest pat.